Good morning, sì, eh, qui sono eh, diciamo le 11 e mezza, eh, come dico in questi casi certo non proprio una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina, mister, master, maestro, o oh, semplicemente, oh, semplicemente David Lynch, it's May 19, 2022 and it's a wet, it's a Tuesday here in Naples. Uh, clear, clear uh, morning, late morning in this moment. It is still right now um, 18, 18 Fahrenheit around uh, 27 Celsius and this means that it's that they really, really, really, really soft like in these days in this period and also over because it seems more a summer climate than spring climate d'altra parte andiamo verso giugno questo è anche normale as regard the video thoughts uh, if I do it as always it's, it's separate from this so eyes open if you are interested in the case Anyway, as he and you you'll just see from the window. I think that this afternoon the temperature potrebbe ancora salire, di sicuro sullo stesso livello, ma salire anche. Ovviamente non siamo dei maghi su questo, ma vedremo. Ma, but the really important thing with this atmosphere is that today we have, today we have those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine la think all along the way ovviamente all along the way qui meno ore rispetto a voi intendo soprattutto all'America essendo un orario completamente diverso Comunque questo trend, se non erro, è veramente il più lungo di tutta la storia del mio report. È una settimana, se non erro, che abbiamo il sole, quindi penso che sia un record. Perdonate questa voce in sottofondo, non dipende da me. È il carro, diciamo, di un ambulante che vende le, la verdura, che... napoletano, che, che purtroppo gira ogni tanto, qualche volta al mese. Ad ogni modo, per cui... Sede di So from the mythical window with the orange, red, blue, water curtain, and it's uh, green roller shooter. and the the top, not visible, and refactoring the shot. And finally, from the mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Eva, good day, molto people follow the channel the reports un saluto per tutti and also I hope you have a great breakfast spero che sì, il mio stomaco brontola non so se lo sentite ma soprattutto spero che possiate consolarvi con la vostra bella colazione se il tempo deve è brutto alle vostre parti rispetto a... I'll see you in the video talks, if I'll do it, or tomorrow.